ልበል ሀገሬን ለሰው አገሬን ለሰው አልሰጥም አለ። ክብር ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን። ሀገር የለ ሰው ሀገር የለ ሰው አልሰጥም አለ እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው እሕም ነው أهم ነው أهم ነው أهم ነው أهم ነው ሆ በለው አክትሟል። አሸባሪው ህወሓት ከዚህ በኋላ ጌም ኦቨር እምቢ አክትሟል። ደጊም ድሕር ደጊም አዎ ተዛዚሙ እንኳዕ ደስ በለኩም ህዝቢ ትግራይ ካብ ድሕሪ ደጊም ሓራ ወፂ ካብዚ ኣሸባሪ ሕወሓት እንኳን ደስ ኣለን ጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ ሰርቷል፣ አክትሟል። ሲመካበት የህዝቦቹን ህዝብ ለማስጨፍጨፍ የተመሸገበት የትግራይ ዋና ከተማ የሰሜኒቷ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ መቀሌ በጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስር አክትሟል። በለው ዘርባውን ባንዳ ባንዳውን أهم أهم أهم أهم أهم أهم አህም እያንዳንዱ አሸባሪ ቡድን እየተለቀመ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። እያንዳንዱ ቀይ ለባሽ መለዮ መቀሌን አሸብርቋታል። የግናው ቀይ ለባሽ መለየው በአሁኑ ሰዓት መቀለን እያንዳንዷን መቃብር እየፈተሸ ነው ያለው። እያንዳንዱ አሸባሪዎች ሬሳቸውን ሳይቀር ለህዝብ እናሳያለን። አክትሟል። ጌም ኦቨራው አክትሟል። እንኳን ደስ አላችሁ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል፣ ደቅ አማንኤል፣ አማንኤል ሚካኤል መስፍን፣ የእንደርታ ልጆች ጓደኞቻችን፣ የመቀሌ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ። አክትሟል። በለው ጀርባውን። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለን። አሸባሪው የእናጡት ነቃሽ አሸባሪው ህወሀት አክትሟል። እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያውነት አሸንፏል። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ ድላችን ከዚህ በኋላ አሸባሪ ህወሀት የዘር ፖለቲከኛው በህዝባችን ስም ሲያጭበረብር የነበረው ለዘመናት በትግራይ ህዝብ ስም ሲያጭበረብረው የነበረው አሸባሪ ህወሀት እነሆ አክትሟል። game over። ከዚህ በኋላ የአሸባሪው ህወሓት እድሜ ብቻ ሳይሆን ስሙ ታሪኩን አልፈልገውም። የዚህ የአሸባሪ ቡድን ተረት ተረት በሙሉ ያበቃል። እናመሰግናለን። ይህ ነው ምንድን አሁንም አሸባሪ ህወሓት አክትሟል። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትርም በገጻቸው ላይ አስፍረዋል። አዎ እንኳን ደስ አለን። አማንኤል መስፍን እየደወለ ነው ጓደኛዬ። እንኳን ደስ አለን የምልህ በዚህ በሌላ ደውልሃለሁ። ቆይታ ታገሰኝ አማንኤል እንኳን ደስ አለን ነው ማለት ያለብን። አሁን ሰዓት እንኳን ደስ አለን አክትሟል። የአሸባሪ ህወሀት እድሜ game over። አሸባሪው ህወሀት ከዚህ በኋላ እድሜው ያከትማል። አማንኤል አንድ ፔጅ እሰጥሃለሁ፣ በዚህ ትደውልኛለህ። ሌላ እድል ሞክርልሃለሁ። በቀጥታ አንድ የመቀሌ ጀግና እናስገባለን። በጣም በጣም በጣም ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ዛሬ። ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው። ለጀግና መከላከያ ራሳችን ክብር ይገባዋል። ኢትዮጵያዊነት አሸንፏል። ይህ አሸባሪ ቡድን የናት ጡት ነካሽ ሲጠቀምበት የነበረው ህዝቡ ለማጨፍጨፍ መቀሌን ከተማ መሽጎ ሲፈክርበት የነበረ ህዝቦች ይለቁ ሁሉ ብሏል። ህዝብ ይለቅ በማለት ቃል በቃል የተናገሩት ናቸው። ህዝብ ያልቃል እንጂ ከዚህ በኋላ ህይወቱ አክትሟል። ምንም ምንም የሚያጨረብርበት መንገድ የለም። game over። እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ፣ እንኳን ደስ አለን የትግራይ ህዝብ። ነፃ ወጥታችኋል ከዚህ አሸባሪ ቡድን። ይህ አሸባሪ ቡድን እልል ብሏል። ባይዘው የመቀሌ ህዝብ ታሪካዊ የሆነ አቀባበል ነው ያደረገው። ታሪካዊ ተናግረናል ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ በታሪካዊ አሸባሪው በገዛ በራሱ ማህፀን የወለደው ስሙ ሲጭመረበርና ስሙ ሲካድ ሰንብቷል። በዚህ አጭመረባሪ ቡድን ብዙ ወገኖቻችን አትናል በዚህ አጭበረባሪ ቡድን የብሔር ፖለቲካ አቅሙ አልሰቷል አማራ ወገኖቻችን ጨፍጭፏል። ኦሮሞ ጨፍጭፏል። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ይህ አሸባሪ ህወሀት በትግራይ ህዝብ ስም አጭበርብሮ ከፍተኛ ወንጀል ፈጽመዋል። አንድ ቀን እንኳን እንደ ሰው ይቅርታ ሳይል ወደ መቃብር ገብቷል። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ እንኳን ሳይል ይህ አሸባሪ ቡድን መቃብር ላይ ገብቷል። ይህን ነበር ስንለው አሸባሪዎች ቦታ የላቸውም። ብሔርተኝነት፣ ጎጠኝነት ከዚህ በኋላ አከተመ። አሸባሪው ህወሀት ወደ መጣበት መቃብር ተቀቧል። ይህ አሸባሪ ህወሀት አሁን ቀይ ለባሽ መለየው መቀሌን እየጎረጎረ ካለበት እየመለቀመ በቀጥታ ወደ ህዝብ ቴሌቪዥን ይቀርባል። እኛ ወደ መጡብን በቀጥታ እናስተላልፋለን። አሸባሪ ህወሀት ከዚህ በኋላ ሲጠቀምበት የነበረው ለዘመናት ሲፈከርበት የነበረው መቀሌ ዋና ከተማዋ የሰሜን ኢትዮጵያ ዋና ከተማ መቀሌ ሕምብርቲ ነፃ ወጥታለች። እንኳ ዓለስ በለኩም ተጋሩ እዚና ንዛረብ ዘለና ዓለታውያን ጉጅለ ካብ ድሕሪ ደጊም ቦታ የውለውን ዓለታውያን ጉጅለ ድሕሪ ደጊም ቦታ የውልኩምን እዚ ናይ ዓለታዊ ጉጅለ ኣካይዳ ድሕሪ ደጊማ ክቲሙ እዩ ዘሎ ትግራዋይ ክትለቅሕ ዝግባእካ እዞም ዓለታዊ በዓል መን እዮም እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ መዓዝ ክፃወተልካ ሪኻየ ዶ ኣብ መቃብር ኣብ መቃብር ኣትዩ ይሕስው ነይሩ መቃብር ላይ ገብቶ እንኳን ኣለው እያለ ሲዋሽ ነበር ስንተኛ ክፍለ ጦር ደመሰስኩኝ እንዴት ስርዓት እየመወት እንኳን መቃብር ላይ ገብቶ እንዴት ህዝቢ ያጠጠ መቃብር ላይ ሁነው ህዝቢ ሲያስጭበረብሩ ነበር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እስካሁን የታገሰው ለትግራይ ህዝብ ለመቀሌ ህዝብ ጉዳት እንዳይደርስ እንጂ አሸባሪ ህወሓት ለመደምሰስማ ታሪክ ሰርቷል እኮ። ሁመራ ላይ ታሪክ ሰርቷል እኮ። ራያ ላይ ታሪክ ሰርቷል። ሽሬ ላይ ታሪክ ሰርቷል። አድዋ ላይ፣ አክሱም ላይ፣ አዲግራት ላይ እኮ ታሪክ ደራምሶታል። ምሽጎች እንዳሉ ደርምሰዋል። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን እስካሁን የመጣበት አካሄድ ትዕግስትና ትዕግስት ብቻ ነበር። ጀግኖቻችን አዎ፣ ጀነራል አበባው ታደሰ ክብር ይገባሃል። ጀነራል እነዚህ ጀግኖቻችን ክብር ይገባቸዋል። ብዙዎች ጠይቃላችሁ። ጀግኖቻችን አሉ፣ በታሪክ ታሪክ ሰርተዋል። አባው ታደሰ ምንድነው የምትል? ይኸው ጀግና ሰርቷል። በአዲግራት ሰባብሮ መጥቶ ይሁላችሁ ጀግናው አባው ታደሰ ታሪክ ሰርቷል። ይህን ማድነቅ አለባችሁ። መንቃት አለብህ። የአሸባሪው ህወሀት ማረኩኝ ምናምን እንዴት ስርዓት እየማረከኝ እየሸሸ መማረክ አለ እንዴ? እየተገፈተርክ እየሸሸ መማረክ በታሪክ ሰምተንም አናቅም። አሸባሪ ቡድን ግን ምን እያለ እንደሆነ ተከታታይ ሰምተነዋል። ህዝባችን ለማደናገር በስተመጨረሻ እንኳን መቃብር ላይ ገብቶ ሲያደናግር ነበር። ጀግኖቻችን እልል ብሎ ገብተዋል አሁን ከመቀሌ ህዝብ ጋር ቁጭ ብለዋል። ጥሎ ከማህበረሰቡ ጋር እየበሉ ጠጅ የትግራይ ጠጅ እየጠጡ ናቸው። አምባሻቸውን እየበሉ አምሻውን ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ ከተማ ከህዝቡ ጋር ገብቷል። አሸባሪውን ቀይ ለባዮች መለዮ ከገቡበት እየገባ እየፈረፈረ ነው። በገመድ ታንቀው ይወጣሉ። አሁን አሸባሪዎች ለትግራይ ህዝብ እንኳን የላቸውም። እጅ እንኳን አልሞቱም። እንኳን በራሳቸው አንድም የገደለ አቅም የለው የለም። እጅ ሰጥተዋል። እጅ ወደ ላይ ነው። የትም ያ ሁሉ ምሽጋቸው ሩጠው እጅ ወደ ላይ አልመስጥ። መጨረሻ አረመኔዎች፣ እነዚህ አሸባሪዎች የትግራይ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጨበረብሩ እጅ ወደ ላይ ሆኗል፣ አክትሟል። game over። ከዚህ በኋላ የአሸባሪው ህወሀት ነገር አክትሟል። በውጭ የምትኖር የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራታት ክትነቅሑ ይግባአኩም። እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ሪኢኹሞ እንዳሞተ እንታይ ይብል ነይሩ ኣለኹ እየ ይብል ኣብ ኣብ መቃብር ኮይኑ ደምሲሰ ይብል ነይሩ ብሓሶት ክትነቅሑ ይግባአኩም By the way ኤርትራ የኤርትራ መንግስት አሁንም ክብር ይገባዋል። አይታችሁታል። ባለቀ ሰዓት ይህ ስርዓት ትናንትና ወደ አስመራ የላከው ከፍተኛ ሮኬቶች ነበሩ። የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ሲል ለትግራይ ህዝብ ክብር ሲል ምንም ምላሽ አልሰጠም። ለህዝብ ሏ የዚህን ያህል ነው ያከበሩን። አሸባሪው ግን አያችሁት፣ ለትግራይ ህዝብ በቀን ለመተው ምን ፈጸመ? ማይካድራ ላይ ግፍ ፈጸመ። የተለያዩ አካባቢዎች ግፍ እየፈጸመ መጣ። ሰባት ዓመት ሙሉ ህዝቦችን ሲጨፈጭፍ ድራማ ሲሰራልን ዶክመንተሪ ሲሰራ መጣ። በስተመጨረሻ ግን አከተመ፣ አክትሟል። game over። የአሸባሪው ህወሀት ኔትወርክ ከዚህ በኋላ የለም። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠንካራ መከላከያ ፈጥሮልናል። አዎ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አሁንም ይህን ነው ማመን ያለብን። በኢትዮጵያዊነት ማንም አያስቆመንም። ኢትዮጵያዊነት ካለ ማንም አያስቆመንም። ጀግና የሀገሬ ህዝብ መንቃት አለብህ። የአሸባሪው የህወሀት የውሸት ድራማ ከዚህ በኋላ ለትውልድ አያስፈልግም። ድሌት ነው መደረግ ያለበት። እያንዳንዱ የህወሀት ተረት ተረት መሰረዝ አለባቸው። እነዚህ አሸባሪዎች የዘሩትን የዘር ፖለቲካም በዚሁ ልክ ነው የሚሰረዘው። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው ከዚህ በኋላ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። የትግራይ ህዝብ ከዚህ አሸባሪ ቡድን በጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብና መከላከያ ሰራዊታችን ነፃ ወጥቷል። ክብር ለኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ የትግራይ ህዝብ እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ በመላው የትግራይ አካባቢዎች እልል ብሎ የተቀበለው። አድግራት፣ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ እንዳለ ሁመራ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቶች ክብር ሰጥቷል። እልል ብሎ ነው በእያንዳንዱ የትግራይ ከተሞች ሲገባ እልል ብሎ ለመከላከያ ሰራዊቶች ክብር ሰጥቷል። ድጋፉን ገልጸዋል። እንዲያውም መከላከያ ሰራዊታችን አትሂዱ ጥላችሁ ማለት ነበር ህዝቡ የገለጸው። ምክንያቱም የህወሀት የሽብር መረብ ተንኮል ህዝባችን ተሸብሯል። ለአመታት ውሸት ዋሽቶታል። ለአመታት በድራማ አታለናል። ህዝባችንን አክትሟል። game over። ከዚህ በኋላ የአሸባሪ ህወሀት መረብ አክትሟል። አሰማችኋለሁ። አንዳንድ መረጃዎችን ይሄንም በሚዲያም ራሱ እየተገልጿል። አሁንም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ ሰርቷል። ሲመካበት ከሰሜን ዕዝ የዘረፉ ያ ሁሉ መሳሪያ ሲመካበት የነበረው አሸባሪ ህወሀት ሞት ነው የሚለየኝ ሲል የነበረው በሽሽት ብቻ ሳይሆን ተደርምሷል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ አሁን በድል በድል ተቃጅቷል። ህዝባችን ጋር ቁጭ ብሏል በአሁኑ ሰዓት game over። የዚህን ያህል ይህ ስርዓት ቆሻሻ ስርዓት፣ የዚህን ያህል እጃቸው ሊሰጡ፣ የዚህን ያህል ሊንቀጠቀጡ፣ የዚህን ያህል እንደ ሳዳም ሁሴን ሊሮጡ አየናቸው። አሁን ደገዳፊ እየተጎተቱ ከጉድጓድ ወጥተዋል። ደገዳፊ ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ሲፈክሩ ነበር። ከጉድጓድ ውስጥ እየተቀበሩ በቴሌቪዥን ታያቸዋለህ። እነዚህ አረመኔዎች፣ ሌቦች፣ አስመሳዮች አንድም እንኳን ራሱ ለማጥፋት የሚችል ደፋር የለም። የዚህን ያህል ናቸው እነዚህ ከሃዲዎች፣ አስመሳዮች። ዶክተር ደብረጽዮን ማየት እንጓጓለን። አዎ እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ። ይህ ነው በቃ የምንለው ነቀርሳው፣ ቫይረሱ፣ በሽታው የኢትዮጵያ ህዝብ ነቀርሳ የሆነው ይህ ቆሻሻ በስርዓት ከዚህ በኋላ ክትሟል፣ ተወግዷል። እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ፣ እንኳን ደስ አለን የትግራይ ህዝብ። አዎ ከዚህ በኋላ ነፃ ሁነሃል። ከአሸባሪው ህወሀት ተገላግለሃል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባሃል። ያደረጋችሁት ድጋፍ ታሪካዊ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተጋርቷል። ለትግራይ ህዝብ ነፃ ለመውጣት ያደረጋችሁት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባችኋል። በእያንዳንዳችን ሳንቀር ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ለፈጠራችሁ ትግል፣ ለህዝባችን ለመከላከያችን ያደረጋችሁት ተጋድሎ ክብር ይገባችኋል። እያንዳንዱ ማህበረሰባችን ለመከላከያ ሰራዊታችን ያደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ከፍተኛ በትግራይ ህዝብ ግን ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። አዎ የትግራይ ህዝብ ገና ያመሰግናችኋል። ኢትዮጵያዊነት ነው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነቱ የትም አይደራደርም። ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ የትግራይን ህዝብ በአፈሙዝ አስገድደው ምርጫ አስካሂደውት ነበር። አዎ መቶ percent አሸንፊያለሁ ብሏል። አፈሙዝ አስይዞ መቶ percent አይደለም ከዛ በላይ ማሸነፍ ይቻል ነበር። አሁን ግን አይተነዋል ደስታውን። የትግራይ ተወላጅ በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም፣ ከአሸባሪው ህወሀት ቡድን ነፃ ወጥተናል። ታሪክ ራሱን ደግሟል። ይህ ነው የምንለው። ጎጠኞች የናት ጡት ነካሾች በራሳቸው በተነኮሱት ተንኮል ዋጋ ቀምሰዋል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በሚገባቸው ቋንቋ አናግሯቸዋል። አሁንም ይህን የምንለው አሸባሪ ቡድን እያንዳንዳቸው አሁን ይጎተታሉ። ከተቀበሩበት መቃብር እየወጣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግልጽ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የዚህ አሸባሪ መንገድ ኦቨር። አሸባሪዎች በኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በኋላ ማጨበርበር የለም። ቦታ የላቸውም። የአሸባሪው ህወሀት የዚህ ወንበዴ ገንጣይ አስገንጣይ ከዚህ በኋላ የእሱ ተረት ተረት ማን መስማት አይፈልግም። የአሸባሪው የገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ በትግራይ ህዝብ ስም 30 ዓመት ሲያስጭበር 45 ዓመት በረሃ ላይ ጨምሮ ሲያጭበረብር ሲክድ የአንድ ቤተሰብ ቡድን ጎጠኛው ቡድን ከዚህ በኋላ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። የጎጥ አገዛዝ የሆነው ህወሀት አሸባሪ ቡድን የናጡት ነካሹ በትግራይ ህዝብ ስም ግፍ ሲፈጽም የነበረው ይህ ቆሻሻ ስርዓት ካንሰራችን ከዚህ በኋላ ተደቅለዋል። እያንዳንዳቸው ከመቃብር ከተቀበሩበት ፈርተው እየተጎተቱ ናቸው። እያንዳንዱ ባለስልጣን የአሸባሪ ቡድን ባለስልጣናቶች ከጉድጓድ እየተለቀሙ ናቸው። አንድም ለመታኮስ እንኳን ፈቃደኛ አይሆንም። አንድም ጥይት ይዞ ሊታገኝ አልቻለም። ጉድጓድ ውስጥ ነው የተቀበሩት። የዚህን ያህል ነው ይህ ስርዓት። ይህን ነው የነገርን። የትግራይ ህዝብ ፍትህ ይፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ እውነቱ ወደኋላ መቼም ተዳድሮ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነቱ አይደራደርም መቼም ቢሆን። አክሱማውያን እንዴት በምንስ ምክንያት የትግራይ ህዝብ አይደለም ወይ ኢትዮጵያዊ? የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ሸሸ ማለት ማን ነው ኢትዮጵያዊ ሊሆን ታዲያ? የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት አሸሽተ ማን ነው ኢትዮጵያዊ ሊሆነው? ራሱ በፈጠራት ሀገር፣ ራሱ በመሰረታት ሀገር በምን ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ልሸሽ የተደረገው? አማራ ጠላትህ ነው እየተባለ ስንት ዓመት ሽታለን አክትመዋል። አማራ ለትግራይ ጠላቱ ነው አሸባሪው ህወሀት የምንሰማው ነገር የለም። game over። የዚህ ስርዓት መንገድ አክትሟል። ይህ ነው የምንላችሁ። እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ደግመን ደጋግመን እንኳን ደስ አለን። ድላችን እስከ መጨረሻው የሚታገስ ትዕግስት የለንም። የዚህን ያህል ነው ይቆሻሻ ስራ። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አባሪ ህወሀት ተንኮል አክትቧል። ማንም ከማንም እንቅፋት የሚሆንበት የለም። ድላችን በጋራ እናጥባለን። ሞት ለአሸባሪ ደስ አለን። ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አላችሁ። መላው ለትግራይ ህዝብ የታገላችሁ መላው ኢትዮጵያውያን፣ መላው ወገኖቻችን እንኳን ደሳለን እንኳን ደስ ዶክተር አብርሃም በላይ እንኳን ደሳለህ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንኳን ደሳላችሁ ነብዩ ነቢዩ ስህል ሚካኤል፣ መላው ኢትዮጵያን ለትግራይ ህዝብ የታገላችሁ ያላችሁት፣ የማነ ንጉሱ፣ ሚካኤል ተስፋይ፣ ሁላችሁንም በሙሉ እንኳን ደስ ላችሁ እወዳለሁ። ያየሽ በእውነት ከሴቶች ፓርላማ ላይ በጀግንነት እኔ ለትግራይ ህዝብ እንጂ ለማንም አልታገልም ያለችው ያየሽ ከዚህ በኋላ ላመሰግንሽ ባለሽ እንኳን ደሳለሽ ብዙ ትታግለሻል፣ ታሪክ ሰርተሻል። እኔ ለህወሀት ሳይሆን ለፓርቲ ሳይሆን ለትግራይ ህዝብ ላገለግል ነው ብለሽ ቃል በቃል ተናግረሻል። እንኳን ደሳለሽ ይኸውልሽ፣ ለህዝብ ስለማገልገል መንገዱ ክፍት ብሎልሻል። ከዚህ በኋላ እንኳን ደሳለሽ ክብርት። የዚህ ነው የምንለው እንግዲህ ያየሽ ማለት የዶክተር ሙሉ ነጋ ባለቤት ነች። by the way ሁላችን ማወቅ ያለብን ያየሽ ታሪክ የምትሰራ ጀግና የሆነች ከዚህ በኋላ ይበቃኛል በማለት እኔ ለህወሀት ሳይሆን ለህዝቤን የማገለግለው ብላ ፓርላማ ላይ ብቸኛዋ ሴት ታሪክ የሰራች ነች። ክብር ይገባታል። አዎ የዚህን ያህላቸው የትግራይ እናቶች፣ የትግራይ ሴቶች፣ የትግራይ እህቶቻችን ለዚህን ያህላቸው ለህዝባችን የሚቆሙት የስርዓቱ የቆሻሻው የጎጥ ቡድን እነሱን አይደለም የትግራይ ህዝብ ምንላቸው አሉ ጅግኖች የትግራይ ህዝቦች ታሪክ የሚሰሩ አሁንም እንኳን ደስ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ። ታሪካችን ይቀጥላል፣ ድላችን ይቀጥላል። እነዚህ አረመኔዎች ከተቀበሩበት ግድጋድ እናወጣቸዋለን። ሳራ ከፈንቅል ጋር የምትሰሩ ጀግናዋ ልጅ፣ አዎ ከልብ አመሰግንሻለሁ። አሁንም ገና ድላችን ይቀጥላል። እንኳን ደስ አላችሁ። በእውነት ሌሎች ስማች ያልጠሯችሁ ለኢትዮጵያ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁት ወገኖቻችን ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ደስታችን መቆሚያ ያለው ምክንያቱም በኢትዮጵያዊነታችን ከዚህ በኋላ ደንበር ደረት የለንም። ደረታችን ነፍተን የዚህ አሸባሪ የጎጥ ቡድን አክትሟል። እንኳ ዓለስበለኩም ተጋሩ ክትነቅሑ ይግባአኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እንኳ ዓለስበለና እንኳ ዓለስበለኩም ሓጊዝኩምና ኢኹም ኩሉ ትዕግዝትኹም ኩሉ ነገር ገይርኩም ኢኹም እዚና ንብል ዘለና እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክንደይ ዓመታት ተንኮልና ሓሰይ ነይሩ ሻዕብያ መፀካ ገለ መፀካ እንዳበለ ደየለ ፍሕሶ ተንኮል እቲ ህዝብታት ነዊሕ ዓመታት ተንኮል ፈስሒ እዩ ኣክቲቭ እዩ ድሕር ደግ ናይ ስርዓት ዘካይዳ ክብር ለኢሳያስ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በእውነት ክብር ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክብር አሁንም ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክብር ይገባዋል። ታሪካዊ ጀግናችን ነው። ለመላዊ ትግራይ ህዝብ ሲል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሲል አከብራለሁ፣ አሸባሪዎች ላይ እጅን አልሰነዝርም ብሏል። አዎ ለእነዚህ ማክበር ያለብን ነው። ኤርትራውያን አሁንም እንኳ ደስ በለኩም እንኳ ደስ በለና። አዎ ተዛዚሙ እዩ። علتاوي جوجل مال علتاوان تقبيرهم يوم أختي مدحر دقيم إتا عباي كتبا مقالة بجغنا مكلاكايا سروتنا إيد أتي الله علتاوان قجلة أم مهدامن أبشون تورتات آتي ملو إن تلقمو كلهم نافذ بخوار بيوم واقوهم كرخو يوم أخيلو مالتيو دحر دقيم فخرا ذبها اللقر يلن دياسبورا تقراوي كتلك حق بأكا دحر دقيم دوبل بحدنت حدنتي حينخا إتيبيا هاجركا كاب إتيبيا نابيا تهدم هاقرنا إتيبيا إتيبيا ترايا كابيتي بي هادم كنابي هات كيد أياتات كاد مسلتو نايب على خا عمق نايب على خا محبر سب صحف زلكا نايب على خا هجر نالوكا نابي خا تهدم كتنكح يقبأ كتجارو الحر دقيم نايز على تاوي وجلا حسرة كل نجار كتوجزويك يأكل يأكل بلو حجون نكو عدس بلنا نكو عدس بلكم يا خبر دقب كلهم حواتنا نكو عدس بلنا نزينا خنا بدنا خل ملاوي تبي هذا نكو عدس هالن نكو عدس هالاتشو فتح እጃችን ውስጥ ገብቷል። ከዚህ በኋላ አዎ፣ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ክብር ለተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ታሪክ ሰርተዋል። ታሪካችን በትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ ነፃ ወጥቷል። game over ናይ አሌታዊ ጉጅለ መንገድ game over ነው የምንለው ከዚህ በኋላ አክትሟል። የዚህ ቆሻሻ ስርዓት ከዚህ በኋላ መንቀሳቀሻ የለውም አሁንም የምንናገረው የትግራይ ተወላጅ እውነተኛ የትግራይ ተወላጅ ከሆንክ ንቃ፣ በኢትዮጵያዊነትህ ቁም። አሸባሪው ህወሀት የጎጠኛው ቡድን የተወልህ የዘር ፖለቲካ ማውገዝ አለብህ። ከዚህ በኋላ ሀገሩ ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያ የትም ሸሽተህ አትገባም። ሌቦች ሰርቀው አደራጅተዋል። የሰረቁት ገንዘብ ግን ዋጋ የለውም። በገንዘብ ቢሆን በመሳሪያ ጥቅም ቢሆን ይኸው ስንት ሰርተው ነበር፣ ግን የትም አልደረሰ። ምክንያቱም ኃይሉ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው፣ አንድነታችን ላይ ነው ኃይላችን። እናመሰግናለን። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ አሁንም ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ እንኳን ደሳላ የትግራይ ህዝብ ነፃ ወጥታል። ከዚህ በኋላ አብርሃ ደስታ፣ መላው የትግራይ አክቲቪስቶች ታሪክ ሲሰሩ የነበራችሁ አንዶም ገብረስላሴ፣ ሌሎቻችሁም እነ ታይሰን በሙሉ የትግራይ ተወላጆች ለረጅም ዓመታት ስታገሉ የነበራችሁ የታሰራችሁ ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን ፈንቅል ነው ብለው ያሰራችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ ነፃ ወጥታችኋል። ከዚህ በኋላ ከአሸባሪ ህወሓት ነፃ ወጥታችኋል። ትግሉ የነፃነት ነው። ከዚህ በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያ ሀገራችን ማንም የሚገፋን የለም። አዎ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ነች። እናት ኢትዮጵያን የደፈረ ይውደም ወንበዴ፣ ከሃዲ፣ የእናት ነካሽ ወድሟል፣ አክትሟል። እየገቡበት ገብትን አሁንም ሊያመልጡ ሊሸሹ ቢሉ እንኳን አሁንም አስተላልፋለሁ። ኢልኩም ሀቡ እጃችሁ ስጡ። በየጫካው ካላችሁ አሁንም በተለይ በሱዳን አካባቢ ላይ በጫካ እጃችሁ ስጣችሁ ሰላማዊ መንገድ መጀመር ያለባችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ስትሉ ይህ ቆሻሻ ስርዓት እጁን ሰጥቷል። በስተመጨረሻ አንድም የህወሀት ታጋይ ለመሞት እንኳን አልደፈረም። የዚህን ያህላቸው ከሃዲዎች የዚህን ያህል ነው ፍርሃታቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ምንድን ነው ያለው? ያስሩኛል፣ ይገርፉኛል፣ ትገረፋለህ፣ ሐውልት ትቀጠቀጣለህ፣ አልሰማም ካልክ አላሸባሪ ታዲያ ምን ትፈልጋለህ? የእናት ጡት ነካሽ የገዛ የሆነ የወጋ የገዛ ንጹሐት ማይካድራ ላይ የጨፈጨፍ ምን ትፈልጋለህ? ምን ትፈልጋለህ? ዛሲት አክትሟል። ስርዓቱ ከዚህ በኋላ የህወሀት ተረት ተረት ያከትማል። የህወሀት documentary አከተመ። እንኳን ደስ አለን። በድምፅ ወያኔ ማምሻውን እነ የማን ይቀርባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ማምሻውን ሌሎች ጀግኖቻችን አግናለሁ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም በድጋሜ አመሰግናለሁ። ተማመንባለሁ። መጀመሪያም ጀምሬ አብይን አብይን ብያለሁ። yes አብይ must lead አብይ must go forward አብይ ይምራን አብይ ይምራን። አዎ ትግራይ አብይ መምራት አለበት ብቻ ሳይሆን በኩራት እያንጨበጨብ እንቀበልሃለን። ዶክተር አብይ አህመድ ደግፈንሃል፣ አላሳፈርከንም፣ አኩርተህናል። ቀጣይም ገና አብረንህ አስር ዓመት ከአንተ ጋር እንደግፋለን፣ ታሸንፋለህ፣ ታሪክ ትሰራለህ። የኢትዮጵያ ህዝብ እርግጠኛ ሁኜ ነግርህ በሙሉ ድምፅ ይመርጥሃል። አዎ ታሪክ ሰርታል። አሸባሪን ህወሓት ምትመታ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄውን ሲያቀርብ የነበረው ይህ የናጡት ነካሽ ከሃጂውን እንድትመታልን ነበር። ታሪክ ሰርተሃል። በራሳቸው ፈልጥረው በራሳቸው ወገኖቻችን ላይ ግብ በመፈጸማቸው በስተመጨረሻ ዋጋቸውን መተሃል። ጌም ኦቨር። አሌታውያን ጉጅላ ሀብድሕደጊን ቦታ አይወልኩምን ስርዓት ጌርኩም ብስነ ስርዓት ክትነብሩና ንምፈቅድ ሕጋዊ ዝኾነ መሰለለኩም ኣብ እንኳን ደሳለን አለን አርቲስት መስፍኔ ከልብ አመሰግናለሁ። እሱን በቀለ አዎ፣ ብዙዎቻችን እንኳን ደስ አለ እያላችሁ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። በውስጥ መስመር እየላካችሁ ነው። አመሰግናችኋለሁ። ለመላው ኢትዮጵያ መላው ወገኖቻችን ከጎናችን በመሆን ልታደርጉን የነበር ድጋፍ ደረጃ ሀብተወልድ፣ ብዙዎቻችን ጓደኞቻችን፣ አሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አቤቶ ኩቾ ተዘግቶብኝ በነበረ ፌስቡክ ረድተኛል። ከልብ አመሰግናለሁ። ክብር ይገባችኋል። መላው ኢትዮጵያውያን፣ መላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አሁንም በድል አለባቸው ደሳሌ ለንደን ከልብ አከብርሃለሁ። ጀግና ኢትዮጵያዊ፣ ብዙ ላይ ኢትዮጵያ እያደረጋችሁ ያሉት ነዘላለም ከልብ አይዟችሁ። ገና ታሪክ እንሰራለን። ኢትዮጵያዊነት በድል ያጠናቅቃል። ኢትዮጵያዊነት ነው ከዚህ በኋላ አንድ የሚያደርገን ሁላችንም ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊ ዓለም በሰለጠንበት በአሁኑ ሰዓት በዘረኝነት አንከፋፈልም። ዓለም በሰለጠንበት በአሁኑ ሰዓት ዘረኝነት ማውገዝ አለብን። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው፣ መታገል አለብን ዜጎች በተወለዱበት በኖሩበት የራስ በራስ ማስተዳደር መብታቸው መከበር፣ ደንበር የለም ከዚህ በኋላ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። የሁላችንም ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል የሁላችንም ሀገር ነች። አዎ ብሔር ብሔረሰቦች እኛ ቋንቋችን፣ ማንነታችን፣ ክብራችን ሊያጣላል አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ነን። የተከበረች ሀገር አለችን። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ማክበር ግዴታችን ነው። እሷን ስናከብር ዓለሞች ያከብሩናል፣ ህዝቦች ያከብሩናል። እድገታችንን በዛው ልክ ይፈጥናል። በአንድነት ከሰራን ፍትህና እኩልነት፣ ብልጽግና፣ ዲሞክራሲ በቀጥታ ማንም ያስቆመ ዓለም በደረሱበት እመነኝ ነው ምልህ። በአንድነት ከተጓዝን የዚህ አሸባሪ ህወሀት መረብ ከበጣጠስን እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ማንም አይደርስባትም። አውሮፓዎች፣ አሜሪካኖች ጮኸዋል ሊያስቆሙን፣ ግን የትም አልተደረስም። አዎ አሁን አመሰግናለሁ እህት የስ ገና ገና ድላችንም አሁንም ይቀጥላል። እንኳን ደስ አለን። ይህ ነው የምንለው። አሁንም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ታሪካችን ማቆሚያ የለውም። ኢትዮጵያዊነታችን ማንም አይነካውም። ብዙዎች በኢትዮጵያዊነት ታገላችሁ ያላቸውን ጀግኖች መቀጠል አለብን። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው። ኢትዮጵያዊነት ከያዝን ማንም ይነካል። ተከብረሽን እርሹ በአባቶቻችሁ ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም ይህ ነው መሆን ያለበት። አዎ እናት ኢትዮጵያን የደፈረ ይወድማል። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ የደፈረ ቦታ የለውም ከዚህ በኋላ አክትመዋል። game over። የአሸባሪ ህወሀት እድሜ በዚህ ከዚህ በኋላ አክትመዋል። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ደጋግሜ ደጋግሜ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ እውነት ክብር ለዶክተር አብይ አህመድ አንድ አድርጎናል። ይህ አሸባሪ ስርዓት 27 ዓመት ይለያይቶን፣ በዚች በሁለት ዓመት ዶክተር አብይ አንድ አድርጎናል። በኢትዮጵያውነት ብቻ እንድንቆም አድርጎናል። ክብር ይገባሃል። ከዶክተር አብይ ጋር ያላችሁ ባይዘው የደህንነት በአሁኑ ሰዓት ደህነ መስሪያችን አቶ ተመስገን ጥሩነህ ክብር ይገባዋል። የአሸባሪው ህወሀት ኔትወርክ ቆራርጦ በመጣል ትልቅ ስራ ይሰራ። በአጭር ጊዜ አይታችሁታል። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ነበር። በዛችሁ ወቅት ላይ ብዙ ነገሮች ስለተፈጠሩ በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደህንነቱ መስሪያ ቤት አምጥተውታል። የደህንነት መስሪያ ቤት ከመጣ በኋላ የአሸባሪው የህወሀት ቆራርጦ ሰባብሮ የጣለው ጀግናው ተመስገን ደሳለኝ ነው። ተመስገን ጥሩነህ ይቅርታ፣ ጀግናው ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የነበረው አሁን የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊያችን ጀግናው ታሪክ እየሰራን ያለው ገና መቃብር ውስጥ ያሉትን ይፍራቸዋል። ሱዳን ያሉትንም ታሪክ እየሰራን ያለው ማይካድራ ገለው ያመለጡትንም ያለምንም ያለምንም መደራደር እንደሚያመጣቸው እርግጠኛ ሆኜ ስለምናገር ነው። እነዚህ ገዳዮች ሱዳን ውስጥ ያሉትን ቆፍሮ እንደሚያመጣቸው በጣም እርግጠኛ ነን። ለዚህ ነው የምንላችሁ ሀገራችን ጀግና መከላከያ ሰራዊት አለን። ጀግና የሆኑ የኢትዮጵያ ደህንነት ተፈጥሮ ለአሁን ሰዓት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራችን መሪ አላት። ጠንካራ መሪ ካላት ሀገር መቼም አትፈርስም። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አሁንም ክብር አብራችሁ ለምትሰሩ መላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ በአንድነታችን እናሸንፋለን። አመሰግናለሁ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። እንኳን ደስ አለን። ክብር ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አዎ ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ይህን መያዝ አለብህ። ከዚህ በኋላ ዘረኝነት ጥንብ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ከፍ ይላል ከዚህ በኋላ። አዎ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይበቃናል። ደስታችን፣ ሁሉ ነገራችን ይህ ነው። አክትመናል። አመሰግናለሁ። መልካም የደስታ ቀን ይሁንልን። መልካም የፌስታ ቀን፣ መልካም የድል ቀን